жер мәселесінде жүріп едік қанша жерлерге жазып жатырық одан ешқандай нәтиже шығып жатқан жоқ халық демократиялық партиясына ирина владимировнаға да жаздық одан ауыл партиясына да жаздық одан да ешқандай нәтиже жоқ нұр отанға да жаздық ешкімнен ештеңке келіп жатқан жоқ енді басқа жерлерге тағы жазамыз сот та қалған жоқ ештеңе қалған жоқ бір сотық та жеріміз жоқ қарабол совхозынан айтып отырмын халықтың бәрі шуылдап жүгіріп жүр не бидай аламаймыз не шөп аламаймыз барған жеріміздің бәрінен жексұрын болып қайтып келеміз өңкей мақұл деп айтады да ешқандай бізге нәтиже шығармайды бастықтар да білмеймін немене қылып отырған қашан бізге жер беріледі пайымызды алайық та бізде бәрін сатып алдық қой жаңағы сары шырмауық сатып алдық жаңағы неме керек емес мал жемейтін тазалағаннан кейін табанның өзін сатып алдық жерден барып он бір шөмелейін елу мыңнан сатып алдық ләй жоқ атыңыз фамилияңыз кім менің атым замира азимова өзім мұғалім болып істеген өзім қай жерде тұрасыз мен осы қарабол елді мекенде сынтас елді мекенінде тұрамын сол үшін айтып отырмын мен жаңағы шырмауықты сатып алғаннан кейін маған әлем болып тұр сол бізге де таза бидай таза шөп сондай түссе дейміз неге халықтың жағдайын ойламайды неге жерімізді үлесімізді бөліп бермейді ол бастықтар қашан береді екен соны күтіп отырмыз бізде президенттен сұраймын жаңағы мәселесін шешіп берсін парламенттің депутаттары қайт депутат болып жатыр осындай мәселелер қарамаса ешқашан да бір мәселені шешіп бермейді не сотқа бармаймыз шынымен де біздің ауылда ешқандай не жоқ жаңағы заң жоқ